Salamat! Way, sa pa yan. Mahimong manguta na. Pasensya na. Palihog kuhaa. Palihog. Tabi. Gusto ko kini. Di ko gusto og coke. Kinahanglan ko og papel. Mas gusto ko og coke kaysa Pepsi. Sagdi lang. Way pali. I think I'm sick. La in ang akong paaminaw. Lain ang akong paminaw. Lain ang akong paminaw. My head hurts. Sakit ang akong ulo. Sakit ang akong ulo. Sakit ang akong ulo. I have a headache. Labad ang akong ulo. Labad ang akong ulo. Labad ang akong ulo. I have a stomach ache. Sakit ang akong tiyan. Sakit ang akong tiyan. Sakit ang akong tiyan. I need a doctor. Kinahanglan ko og doktor. Kinahanglan ko og doktor. Kinahanglan ko og doktor. I'm tired. Kapoy ko. 가 보이고 거 보이고 I'm dizzy. na 리봉코 Na 리봉코 나 리봉코 Where's the bathroom? Asa man ang kasilyas. Asa man ang kasilyas. Asa man ang kasilyas more commonly heard. Where's the CR? Asa ang CR. Asa ang CR. Asa ang CR.